just sex ni ibintu dukora tugize twihishe kandi kantu ngiye kuvugiraho mbere y'uko ngenda mm. abasore b'u rwanda mwuka byaramwe mwubahwe ngiye navuze kano kantu nazababara ko nzabikorera ikiganiro mm. abasore b'abanyarwanda basigaye bakabije ku kintu kijyanye no kudakora barangiza bakicara bagatega amaboko bagategereza abagore ba diaspora mm. Mwa basore mwe mwambabariye mugakura amaboko mu mufuka mugakora cyangwa se mukanihangana mureke kubabaza abandi bana ni ukuri bisigaye bikabije mm. yego n'abakobwa turabikora pe reka kwikuramo ariko mm. ntabwo bikiri tomaci nk'abahungu mm. ni ukuri sindi kwiba ugasanga umusore aricaye mu rugo yigize umujakisi urumva umusore kugira ngo agire ikintu akora ari kwibaza ahantu hari abakobwa bakuru ahantu abakobwa bagafashe abamama bazaza mu gihugu bavuye hanze abamama bapfushije abagabo mwabasore mwe ndabinginze umva bisigaye bikabije mukarya imitima abana b'abakobwa bari hanze bakaboherereza amafaranga bamara kubohereza amafaranga mwarangiza mukayakoresha n'ibyo bita ngo sirayi kwini hano i kigali mwa basore mwe mwambabare mukihangana ni ukuri uri umugabo umeze uko nguko nta kintu uzageraho mm. iyo ni inama yawe ni ukuri niyo ngenda natambukije ni ubutumwa nari kubabara mm. ibyo nabwira nyine abasore nawe gutekereza ngo bazajya gutinga nabona amafaranga fasiti tekereza uti nusaza uzasaza ugitinganya hmm? Hmm. ese utekereza ko aho hantu bazaba bari gutinga hatazagera aho ngaho kubera ko atari ibyo imana yageneye nihamara gusaza aho bizagenda gute uzabaho ute utagikorera amafaranga Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza wihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza ndabona umukobwa uri hano hirya yatangiye aseka mu kiganiro ni iki cyagushimishije uno munsi ariko uratangiye bivuga mu mazina yawe kugira tuze kuza kubana muri kino kiganiro twese tuziranye ntabwo nangiye bishimishije mm. ntabwo ndi guseka ni uko uvuze ngo abababaye waba utishimye kandi mm. wishimye ariko navuze ngo wihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uno munsi ntabwo bimeze neza ariko ejo bizaba bimeze bon umukobwa ko yatuje cyane se <laughs> amazina yawe ni ayahe ngo dutangire kino kiganiro cyose tuziranye amazina yawe nitwa nawe janine cyangwa niki niki uwo hirya rebeka umukundwa rebeka muraza kuza kuvuga cyane kuko murimo muravuga gakeya abantu ntabwo bari kubumva <laughs> burya hari igihe umuntu aba yashyizemo n'udukuteri ariko utadushyizemo se hmm? umuntu utadushyizemo ntabwo bari kumva mukundo wa rebeka uh, ubundi mukundo wa rebeka ni muntu ki hmm. ni umuntu ni umuntu nyine nanjye nakubaye ni muntu ki umeze ute nyine urangiye nk'umuntu bakavuga ati <laughs> ubushize hari ikiganiro cyagaragaye kuri yutube cano yacu urimo uravuga ku urimo uraganira kuri debazari zigezweho kuri arine gahongayire ndetse n'ibindi n'ibindi ariko uno munsi turaza kuza kuba twasesengura ku ruhare cyangwa ku nkuru yagiye iturendinga muri social medias ya moses moses uramuzi se hmm. yarutwitse <laughs> muranaziranye se ntabwo muzi mm. ntabwo muzi nawe wabibonye kuriya nabibonye kuriya wabivugaho iki se kuba warabibonye kuriya ushatse mm. mm. kuvuga ko nawe umushyigikiye mu byo yakoze iyo tuvuze ngo yubahwe nyine yubahwe eh, yatwite se wari umuzi se burawo njyewe nari nzi mozesi ariko ntabwo nari muzi siriyasi nari muzi ariko ntabwo nari muzi ku rwego nahise mumenya <laughs> <laughs> nawe mozesi we hari icyo wari umuzi nanjye ndabizi uzi abantu banyubaha wowe na mozesi mwubake eho yasi <laughs> nawe mozesi wari umuzi se hmm, eh, cyangwa umumenya ari uko bigenze kuriya birushijeho ko namutindaho cyane nari nzi ko ari umuntu hmm. ukora ibintu bijyanye n'imideri hmm. wambika abasitari nta bindi byinshi nari nzi ariko mozesi yubahwe yunamye mm, mm. ah, mozesi aho uri niba iki kiganiro wubahwe mm. umuzungu yubahwe eh. <laughs> niwo mozesi ko ari umwirabura moze wubahwe ariko ubwo ntabwo muri gusigura mu kirundi abarundi bakunda kuvuga ngo ngo ntimudusigurire ndumva ngo yubahwe girute eh? ntabwo noneho bisigura yaratwemeje yubahwe twarayamanitse hmm. iyo wemeye uramanika hmm. natwe twarayamanitse mu by'ukuri se ni ubwa mbere wari wumvishe biriya bintu biriya mozesi yakoze ni ubwa mbere ubyumvishe mu gutwi kwawe ku buryo ushobora kuvuga ati yubahwe cyangwa ukaba wabitangarira mu buryo budasanzwe ntabwo ari ubwa mbere mhm. ariko ku muntu nka mozesi umuntu wumva ko umuntu reba nk'umuntu yakubera nk'icyitegererezo umuntu waba role model wawe sibyo mhm. jasi ukajya kumva ko eh, nyine tu ni ibintu by'agasebo mm. gake ariko nyine yayabonyemo ntawamenya mm. yaranatwitse sibyo ko nanone yaguye hasi mm. yagiye azi ko agiye gutwika arahahinga ariko iyo umuriro watse cyane n'ubundi bintu birahwama e, e, ibyakaga yagiye azi ko agiye gutwika mm. urumva birangira ariwe uhiye nshatse mm. kuvuga ko yahiye se yarahiye gute se none se si yisebeje nyine ariko usebye se wabonye amafaranga abonye amafaranga si ubwo ayo yinjizaga nimba muri moshoni yari afite wenda tuvuge wenda yaranayoboraga sibyo biriya bintu yataye agaciro cyane mbanza ahubwo baramwirukanye ntabwo mbizi sibyo mm. kubera ko biriya bintu biri so imbaradayisiti ukuntu sibyo mm. so yubakwe mm. wowe ni iki kintu uvuga kuri mozesi mozesi rero mu bigaragara ntabwo ntekereza ko yari gukora ikintu kimeze kuriya nta nyungu abifitemo ashobora kuba yarakoze biriya bintu nibyo koko femu birenze na femu nyine yarayibonye buri muntu wese yamenye mozesi ariko hari aho byangije wenda kuri we bitewe n'icyatumye abikora n'inyungu yari afitemo hmm. niba yarakuyemo amafaranga ubwo urumva yayakuyemo hmm. ni ukuvugwa jasiti nta hmm. muntu uhora uri pafegiti deni ubwo nyine akenjoyinga ubuzima bwe nibwo buzima yashatse kubamo bino abantu bagira impamvu zitandukanye simuvugiye gusa nyine yakoze ibintu bibi cyane ariko impamvu ze bwite yari azifite musejame mm. ntabwo ari ngombwa ko tugira tumujaginga gusa nyine mozesi wubahwe rwose wubahwe nta kindi nakubwira mm. sinshimye ibyo wakoze nko kuri sosiyete nyarwanda ntabwo byari byo mm. ariko wari ufite your own reasons rero nta kindi kintu sinzi gusa nyine ibintu wakoze narumiwe warumiwe ah, reka reka dusigurira umuntu uri gukurikira kino kiganiro cyo gusanga ari ubwa mbere yumvishe inkuru ya moses ese ubundi eh? Eh, wayavuze wavuze ko witwa rebeka <laughs> ah, hari umuntu ushobora kuba yumvishe ari ubwa mbere yumvishe ino nkuru ya moses ivuga kuri moses saga ya moses ubundi moses mu by'ukuri ni iki kintu ugiye kutubwira kuri a ugeze nko kuri c ni kugeza kuri z kuko kuri z hari ibindi bigikomeza niko yavuze hari ibindi ngo twabonye ngo tureya ntabwo turabona ntabwo turabura furu muvi ngatubwire nyine kuva kuri rimwe ah, hari umuntu ushobora kuba yumvisha ino nkuru ari ubwa mbere akavuga ati si ubundi mozesi batangiye bavuga mozesi ubundi yakoze iki kidasanzwe mozesi rero ubundi yakoraga muri ntuza muri kampani gutegura ibintu by'imyenda mm. yambika abanyamideli akora muri moshonizi mm. rero kandi yari nk'umuntu wa mbere niko byagaragara yari burandi ambasada rwose ubona ko kabisa bikwiriye mm. ariko ni ukuvuga ngo icyabaye ni uko bereka yasohoye amafoto yiwe amavidewo yiwe arimo aratingana n'umuzungu Eh, iyo foto mm. mu buryo bw'ubusesenguzi iyo video igaragaza uburyo yari arimo aratingana cyangwa ni amafoto yasohotse cyangwa ni akavidewo abantu bagahita batekereza yuko icyo kintu cyabayeho ni video yasohotse kuri ntuza kuri snapchat mm. arimo arakora icyo gikorwa cyangwa mm. ubwo rero kandi urumva ko njye nabanje kugira ngo bishobora nko kuba byamucitse deni hmm. nyuma nza kumva ngo arabizi nyine yabigizemo uruhare ubwo rero ni uko byagenze hmm. menya rero si tugezemo sinzi gusa ntabwo ari byiza pe ni ukuri ntabwo ari byiza abantu baravuze hmm. n'umusore uyu ni ufite mama we biriya ni ugusebya umuryango mana yanjye mm. ah, rebeka ah, mukimbo moses aramutse ari musaza wawe wabyifatamo gute mukimbo uramutse ubonye biriya bintu bibaye nko kuri musaza wawe eh. ari we uri kubyinana n'umuzungu eh. n'umuzungu w'umugabo apana umuzungu eh. utagira ngo umuzungukazi umuzungukazi bro wawe Eh, ari gutingana n'umuzungu w'umugabo mwana hmm. urumva ari ibintu bidasanzwe se ni ibintu bidasanzwe ngaho tekereza reka hmm. hari igihe ushobora kumva ngo umuntu ni umutinganyi sibyo hmm. ukanumva ngo si cyo ni ibintu biri aho ngaho sibyo ariko iyo utekereje noneho ari umuntu wo muri famiye yawe mm. bibayeho mm. urumva mm. uhita wishyira muri uwo mwanya uvuga ati oh, bya bintu birakaze ubyishizeho nyine ukishyira muri uwo mwanya wumva ari ewana kabisa ni ubusazi buteye ubwoba buriya ubifata nk'ubusazi ni ubugoryi n'ubusazi mm, ariko mm. aba uri kubyita ubugoryi n'ubusazi abantu benshi barabikora bamwe babikora kubera ko babikuramo inyungu na leta zimwe zagiye zibyemeza zirabyemera kandi impamya akenshi mm, ubugoryi ndimo ndavuga ni ukujya kwiyambura imbere ya kamera ahantu igihugu cyose narubwo yambika abantu bakomeye sibyo so rero ni ubugoryi kuba uzi ko abantu bakomeye bari bukurebe aziranye n'abantu bakomeye ntubwije ukuri nkubwije mm. ukuri ko aziranye n'abantu bakomeye pe mm. urumva rero gufata iyo pubulike yose yubashywe ikubaha sibyo ukajya kuyereka umucucu nk'ubwo ngubwo byose segisi ni ibintu dukora tugeze ute twihishe iyo byagiye pabulike uba wataye agaciro ni n'ibintu biteye isoni sibyo mm. eh, ntabyumvise reka twigarukire kuri no mushiki wacu uri hano hafi ah, nawe ndamubaza ikibazo gisa n'icyo nari mubajije ariko ntabwo mubaza kuri buro ndaza kuza kumubaza mu cyimbo ari boyfriend wiwe kandi mwari mufite nka gahunda yo kubana wenda mwaragiye eh, nko mu murenge hmm. ukabona boyfriend wawe asohoye videwo nka ziriya wabyifatamo gute menya nasara nasara kuko ntabwo byumvikana biri tu maci biri mm. tu maci mm. ibaze ari nk'umuntu twasezeranye ko tuzabana redi twaragiye mu rukiko aba ari umugabo wawe mm-hmm. wamwica ahari <laughs> noneho tekereza umugabo <laughs> wawe umugabo mm. w'umuntu noneho dutekereze tutanavuze ngo wenda ngo ibaze sibyo ufata ako kana avuze utekereze ufite boyfriend sibyo noneho ikindi gitipe nicyo kije kumugutwara mm. ariko ubwo ngubwo ubundi ntabwo mpita nibaza mbese gato mm, mm. mpita nibaza niba boyfriend ariwe ugiye kuba umugore w'uwo mugabo simbizi si ubwo mpita nibaza aba agiye kuba madamu noneho ni ukuvuga ngo mba narashatswe n'umugore mugenzi wanjye none se niba biriya bintu ah, reka tugaruke ku ruhare rw'urubyiruko niba amafaranga urabizi ko yabuze mu rubyiruko ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ahantu hose urubyiruko ruratakangwa akazi y’ikiki ariko ubonye nk'umuntu ukwihera wenda nka miliyoni mirongo itanu ngo bigende kuriya kamwe gusa reka mubwire gatoya iriya ntuza iriya nkuru isohoka hari ahantu nari ndi hateraniye urubyiruko kandi noneho hari hari n'abasore cyane cyane ubona ko nyine bari mu kigero cye hmm. ariko ndakubwiza ukuri umwe yaravuze ati urinze no kugeza miliyoni makumyabiri zabaye eshanu hmm. ko njye nagenda nkabikora aho kugira ngo nkene nagenda nkabikora ariko bishatse kuvuga ko mpuzesi bwari gutererwa ubusa amabuye bari kuyamuterera ubusa ikibazo yakoze ikintu gutinganya ntabwo bivuze ngo ntabwo nta nubwo mbonye n'umutinganyi nta kibazo ahubwo ikibazo cyabaye ni uko yabishyize public umuntu akamubona ukuntu ataka ibintu byose none se niba ari cyo bamwishyuriraga kugira ngo bigende gute niba ari cyo bamubwira kwishyura tuguha amafaranga niba yonda yarakoze biriya bintu yinjije nka miliyoni magana abiri nta muntu nyine uzi ukuri usibye we n'uzukuri ariko ariko nawe utubwira ariko hmm. wowe baguhaye magana ebyiri ngo ugende uba uri kumwe n'igitipe kigenzi cyawe mm. urumva kigutacinga kuri cya kizungu cyamutacinga urumva <laughs> utake nka kuriya wikorakoreho nk'uko yikorakoraga eh. wabikora nta kintu mwakoze ari ukugukorakoraho kuriya ahubwo mwicareho umunyongere eh. mwicareho umunyongere nka kwa kundi yikoraga ibiki byo mm. wabikora ni magana abiri miliyoni magana abiri eh, ngombwira <laughs> reka twibaze reka twibaze atari kuri kamera wabikora reka twibaze atari kuri kamera reka twibaze atari kuri kamera manu dukize buno bukene abahungu bacu bararangiye bararangiye ubukene mm. buraza gutuma bakora mose se yabikoreshejwe n'ubukene ntawanga ijana ni femu femu se ntawanga ijana muri iyi hmm. hmm. femu ni iki niba mukubise ziriya miliyoni magana abiri ya kemi ntawanga ijana muri iyi femu ni iki tubwira hmm? ariko njye ntabwo nabyemera femu ni iki femu ni iki ubu noneho ngewe hari akantu nabonye kiramani nawe baramubajije urumva mani niba bavuze ngo bayitobora <laughs> nimba isize akantu yavuze hmm. yavugaga ngo bamuhaye ngo bayitobora umuzungu ngo yakitobora ni nkibatobora si rebeka <laughs> wubawe none se si baba babikora mu kibuno se mwana eh. eh, none se ko two kujya ku butinganyi akenshi bw'abasore abakobwa wowe haramutse hagize umukobwa uguha izo miliyoni wazitora umereza miliyoni wenda makumyabiri cyangwa mirongo itanu hm? naba ariko ni abatinganyi nabo babaho nyine banza umbwire uburyo babikora uko babikora nyine ni uko nguko ntabwo ngira <laughs> umukobwa ku mukobwa eh, umukobwa ku mukobwa nawe nibaza iyo fenomene y'umukobwa ku mukobwa ese ko nta n'umukobwa uratobora ngo ashyire ayo mafoto hanze mwamanija mani <laughs> mwazatwemeje eh. nawe urumva deni mukatwereka eh. sibyo nabo bakayashyira amavideyo hanze se none se none noneho hari n'amatinganya y'amakene yandi yo hasi mm. urumva ya yandi yo hasi birirwa birukankana mu matavyo mm. basi nawe zemere oya ni ibigabo mani ibyo biba ari ibigabo mm. birukankana mu matavyo urakizi sinzi ukuntu bakiyita birirwa bakibirikana ajya ahangaha ajya ahangaha hari abanyamakuru basebye maso nk'uko nk'uko muri gushaka femu sibyo mm. urumva umunyamakuru ashobora kuza akakubwira ati ndaguhereza makumyabiri nawe ukumva ni menshi miliyoni makumyabiri cyangwa makumyabiri uduhumbi makumyabiri bro kugira ngo kugira ngo nyine uri umusitari watangiye kumenya umuntu arakuzamuye sibyo akujyanye mu ma interview akomeye sibyo noneho utangiye gutwika ba banyamakuru bo hasi urumva babonye uri gutwika batangiye kugukoresha umusitari muzima atangiye kujya kurira amafiriti ku muhanda sibyo mhm. bari bari kujyana umumotari hariya ngo ari gusangirwa n'abamotari ngo na e urumva agata izina burya uriya mutipe bita inyogoye yubahwe mhm. niyo mutipe utarasebye buriya mu basitari n'ubu kandi aracyahari kandi aracyahari yubaka uriya muhungu we ndamukunda sinzi ukuntu nabikubwira isa isa mani mhm. eh, kandi nabwo biterwa na manajimenti yiwe niba wamunaginga neza bitandukanye n'abandi niba uri umusitari nyine uri umusitari mm. ntabwo ibyo kuvuga ngo barakujyanye ngo ahangaha ahangaha mm, bakoresheje amapuranti ya feke urumva ngo wabuze amafaranga yo kwishyura ngo amazu urumva ngo baramusohoye wamufatanye n'idaya urumva ara n'amapuranse umuntu yategura sibyo ni ibintu nyine biba biteye iki isoni n'agahinda mm. niba uri umusitani uba watangiye kubona basi ufite ah, iryo zina sibyo niba gukoresha ikintu ukora ikintu ubona ko ari ikintu cyiza sibyo mm. cya kintu kitatuma ujya hasi sibyo cya kintu wa muntu nk'uwo inyogo yose sasi yazamutse se ndetse sasi yageze ahantu hazima se none se reka tugarutse ku kintu cya plank turamutse dusanze iyo ari plank moses yari ari gukina plank yo kujyunana se mm. kujyunana no kugira mwese wumva ari iki ibyo baba bari gukora ntabwo plank yo kujyunana ntabwo <laughs> none se byari biri kuba byanyabyo byari biri kuba nta video wabonye se mwana nta video ufite kamera umwereke barakureba hmm. <laughs> inyuma mani nako mani babyita urayifite urumva hmm. byarabaye ibya nyabyo bigaragara mani ntabwo ubizi se ko byabaye turaza kuza gushyiraho amafoto kuri kamera abantu baze kuza kuyareba videwo ni ibyemezo ntabwo biba byoroshye ari amafoto bavuga ko beditinze hmm. uravugisha ukuri nese we kuki nta kintu abivuga kweditinga ku buryo umuntu aba yicaye ukabona n'amaboko ari kuzamuka gutya yikora ahangaha yari yambaye na bya biboro byanga byikora he gutyo hmm. gato ku kavido turebe wese utinya se excuse me wese utinya ntabwo ari gutinya hari ibintu byo gusubiramo hari ibyo hmm. gusubiramo aravuga ati ngewe ntabwo ibi bintu mosesi yakoze ntabwo ntabwo ari ibintu by'i rwanda niyo ari musaza wanjye ntamwice ntabwo biba byoroshye amumerera nabi ni uko umusengerwa mbese ukajya uhora usenga mubona ukatera ukamutera amazi y'umugisha mm. ukirukana umuzimu murimo nawe ubundi ni danje ari ukugira musaza wawe bavuga ngo ni indahayaga nta mugabo w'indaya nako bavuga ngo ni ikirara eh, musaza wawe urya abana ntarya <laughs> eh? n'ibyana byiza hari eh. umusore utarya abana ah, wowe wubakwe <laughs> wubakwe babaho benshi turahari nako benshi benshi benshi kuba ari ibyo ukarya n'inkweto ugacira intuza hari abasore benshi b'imanzi nkanjye benshi benshi benshi benshi noneho turashaka kuvuga ngo ari kujya musaza wawe ukora ibyo ngibyo mwabimuvuze byangwa n'amaso y'uwiteka no kujya musaza wawe utingana wahitamo iki ni ibihe bikundwa n'amaso y'uwiteka ibyo byo mm. gutinga nabyo bikundwa n'amaso y'uwiteka nabyo byangwa n'amaso y'uwiteka byose byangwa n'amaso y'uwiteka mm. sibyo mm. ahubwo ibi birarutana ubundi ibintu byo kuvugana ari umukobwa n'umuhungu ni ibintu bisanzwe kuko n'ubwo wenda abantu babyiba bakabikora igihe kitageze nta ni ibisanzwe kuko ni ibintu imana yaremye no muri bibiliya birimo ariko nta n'undi abona muri bibiliya handitse ngo umugabo ku mugabo bazaryamana cyangwa umugore ku mugore nyine byarahanuwe kugeza mu minsi eh, iri eh, ibyo byaha nk'ibyo ngibyo ibyo ni ibyahanuwe ko bizaba ariko ntabwo biri muri bayibo ko byanditse ngo imana yararemye ngo umugabo ku mugabo bazaryamana cyangwa umugore ku mugore bazaryamana mm. ubundi imana yashyizeho igihano kigihano y'abana mm. cyo kuryamana bakabyara bibaho se ko byana baryamana bakabyara umuhungu ku muhungu oya oh, oh. aho ngaho imana nyine yazanye igihano sibyo mm. cy'uko abantu nyine bazajya barya nyine bagakora sex then bakabyara bakabyara rero shitani nawe yahise yizanira ikintu cyiza mm. yahise yemeza imana ati wowe tuzaruwe hari izindi sex zihari ziba tereka nze nkwereke ikikubitiro mm. umutinganya ni shitani yigendera biba ni shitani yigendera ngo biba byoroshye none gusambana byose ibikorwa bya satani byose ni ibikorwa bya shitani mhm. ariko imana yaravuze ati ni igihano ubundi yashyizeho ariko ibyaha biratandukanye ariko ibyaha birangana imbere y'imana birangana imbere y'imana ariko imbere y'abantu ntabwo bingana cyane noneho shitani nawe yese yizana ngo reba noneho umugabo ku mugabo icyo ni igihano noneho imana icya shitani mhm. sinzi kuko iyo uwo ngwa agikoze noneho imana itimwemeza fureshi tu Mm. icyo ni igihano kigize gusa nyine biba byiza iyo umuntu abimenya agahita abivamo mm. harimo ababivuyemo sibyo kandi nabo baragendaga biyemera ngo ngo barabivukanye mm. imana irabagenderera ibagakiza amen amen aho birabakiza babivamo hari n'abandi bagiye batubeshya bakabeshya ko babivuyemo bakabisubiramo eh, ntabwo biba byoroshye hari umukozi w'imana yari uri kubwiriza mu rusengero mm. aravuga ngo umukozi w'imana mugenzi we yaramuhamagaye amugisha inama ngo yari afite abantu mu rusengero bari mm. ari abahungu urumva mm. ngo baragenda bikatisha ntuza purayiveti patisi zabo baniteresha amabere bihindura nk'abakobwa noneho ngo baza kumenya ko nyine bakoze amakosa icyaha kirabarya noneho ahamagara pasiteri amazi ati se aba bantu nza bigende bite mbababarire mbagarurire bigende bite hmm? Hmm. urumva rero ibazi bakajya baryamana njye sinumva ukuntu umukobwa umukobwa baryamana cyangwa umuntu w'umugabo agenda akikatisha ntuza purayiveti ntuza yiwe yarangiza agashyira akiteza amabere nk'ay'umukobwa yarangiza akongera akajya kuryamana n'umuhungu nawe akoze ibintu bimeze kimwe iyi si igeze ahantu habi ni ukuri si igeze ahantu habi ngewe rwose imana izadutabara hmm. pe birakabije noneho harimo abantu batera amakomenti bumva ukumva hmm. komenti zabo zirimo zirashyigikira igihe abo batinganya babwiye cyangwa se aba lesbiyani si byo hmm. barimo barabashyigikira bari bari gutwika ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi abantu bo hanze bagira ibintu byo gushyigikirana cyane which is good ariko nanone niba ari ikintu ari kibi kivuge bamwe barabivuga ariko kumva abandi i love you couple bla bla bla bla bla sibyo barabanye ibintu nk'ibyo ngibyo ukumva nyine barimo barasa nk'abashyigikira abo bantu so rero wa muntu niyo wa muntu yaba afite gahunda yo kuvamo akabona iyo inspirasiyo imushyigikiye ukabona iyo inspirasiyo aba yumva ko hari abantu bamuri iruhande bamuri hafi bamugira inama sibyo mm. then akavuga ati okay maybe some people like loves me you know so <laughs> agahita akomeza life yiwe yumva ko ari akumva ko ariyo life igiye kumubera just life nzima kuko afite abantu barimo baramushyigikira sibyo mm. ntiyumve yuko ibyo bintu byahinduka tuba mm. mm. akabigumamo gutyo ese ntabwo yaba ari weakness y'abanyamasengesho cyangwa y'abakozi b'imana kuba turimo turabona ibyaha nk'ibi by'indengakamere kandi mu by'ukuri yesu ajya kujya mu ijoro yasize adusigiye umwuka wera hari abantu bawusigaranye bari bagomba kuba bawusansibiza muri rubanda ntabwo yaba ari wikinesi zabo ah, urabona hari ibyaha byinshi birimo biraba indengakamere ntabwo ari wikinesi y'abanyamasengesho mm, uyu abashima imana kuko ahubwo barimo barabona hmm? bari kubona imirimo mm. nasengera umuntu agakirasa akakizwa akabivamo ni umugisha w'imana wundi ababona mm. naza akabona umuntu arimo arayoba akamugarura mm. ni umugisha w'imana wundi ababona mu cyimbo birimo birananirana ko nabo barimo barabasha kuba batinya ibi bintu bari gutinya ibi bintu umuntu w'imana ntabwo ajya atinya umunyamasengesho ntabwo ajya atinya nta kintu kimutera ubwoba si ubwo ko tubeshejweho akenshi n'amasengesho y'abera nkatwe hari nk'abantu rwose tutigererayo ngo twisengere ni ukuri amasengesho y'abakozi b'imana ni ukuri abantu benshi bagihagaze kubera amasengesho y'abakozi b'imana mm. Mm, ubwo rero nta kandi abo bantu bumva ngo barajya gusenga ngo byanze ni abantu baba bashakaga twiga kenshi niba abantu baba bapanze ni amapuranti aba yapanzwe sibyo ukajya gusengera umutinganye mwapanze sibyo mm. akakubwira ati mvana ibyo bintu bakagufasha ati mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu ibyo ni ibintu biba byapanzwe ni wa muntu w'imana bazanye baje gukoresha furagisi ari gukinana n'imana arimo arakina n'impano imana yamuhaye ntari mm-hmm. kubikora bimuri ku mutima sibyo ni mm-hmm. nk'uko wenda twaje ahangaha ntabwo tugeze dupanga ibintu turi buvugeho sibyo batavuga mm-hmm. ati oke wowe uri umutinganyi sibyo nawe uri umupasiteri umusengere mugiye kwakitinga sibyo jesi yo ni mugiye kwakitinga uramusebya urumva agusengere mm. nawe uvuge ati mu izina rya yesu n'ibyo mm. ngibyo uzanye wa muntu usenga kubera iki inzara mm. inzara hari abahanuzi b'inzara siko pasiteri yatubwiye pasiteri yatubwiye ngo hari abahanuzi b'inzara abo b'inzara bakora ibyaha ni wa muntu ugusengera ko umuhaye amafaranga bacuruza impano bacuruza impano zabo ari gucuruza ya mpano rero kubera ko yasengeye umuntu biraba sibyo mm. nk'urugero ubonye umuntu arimo arasenga mm. sibyo wowe uri umunyamakuru sibyo mm. ubonye umuntu arimo arasenga umubonyemo impano umaze kumubonamo impano uravuze ati umuntu yatwika sibyo <laughs> ureka araje umuzanye mu kiganiro cyawe ubonye ama views menshi ama likes menshi ku buryo bugaragara baravuze ati se ngubu mufashe nkamuhuza n'uriya mutinda se mufashe nkamuhuza n'uriya uvuga ibintu bimeze uko sibyo ukoze icyaha wa muntu nawe kubera inzara afite yawe ntamuzi urumva aravuga ati ibyo nabyo akagutwikira niko ibintu biba bimeze amenyo mm, ushobora gusanga nabo bari mu batwikorera ibyo mwabonye reka tubyirengagize wasanga nabo na bariya twatangiye bavuga bari bari mu gatwiko mozesi ah. mm. ntabwo ntabwo bwaba ari agatwiko buriya sinzi bishobora no sinzi niba yaranabizi cyangwa se ataranabizi mm. ntabwo nabihagararaho ariko biriya ntabwo byaba ari agatwiko reka tuve kuri iyo topiki ya moses tugana ku musozo w'iyo topiki ijambo rya nyuma kuri moses ndetse n'ijambo bya nyuma ku muntu wese wumvaga yuko <tsk> akunze biriya bintu cyangwa ari interesi yabyo ikintu bita uh, biriya bintu by'ubutinganyi ntabwo ari byiza niko numva aho baba batinganye naho ngaho inyuma numva ngo birangira bitagenze neza you end yourself by using diaper ukajya uhora wambaye cyangwa pampa cyangwa dayipa eh, pampa siko babyita cyangwa kotegisi ukajya uhora wirirwa uyambaye uri umuntu w'umugabo mm. urumva rero ntabwo aba ari ibintu byiza udashobora kugira gorodinga inyuma nk'uko bisanzwe so nta cyiza kirimo ni ukwishimisha by'akanya gatoya ubundi ndumva singiye guca iteka n'imana izicira iteka ariko sinzi ko umuntu nk'uwo nguwo nta cyaha imana itababarira usibye gutuka imana ariko ari ibishoboka abantu babireka ko mm. ntabwo ari byiza kuko imana ntabwo yabiremye mm. Mm. impamvu twari tubivuzeho tumaze kubona abantu benshi abantu benshi bakoresha ah, kugenda bashyira amavidewo hanze ni ibyo nyine twabwira urubyiruko muri rusange oke hari nkeka ko hari abantu bagiye kuzabifatira bavuga ah, reka natwe dutwike ni femu bizatuma abantu batumenya bizatuma dutera imbere ariko ntabwo biriya bintu ari byiza ntibazabikore kuko ntabwo ntabwo birangira neza nk'uko narindi kubivuga you end up by wearing pampazi mm. dayipazi so ntabwo ari byiza cyakotex uri umugabo ugasanga uri kuyishyira imagine uri kuyishyira inyuma <laughs> muri boxer <laughs> ni ikibazo gikomeye ntibazabikore ntabwo ari ibintu byiza at least wakora iby'imana yaremewe guhura umugabo n'umugore birumvikana ariko apana umugabo ku mugabo cyangwa umukobwa ku mukobwa mm. doesn't make sense mm. impamvu nagomezaga mvuga kuri kiriya kintu cyo kuvuga ngo ni ugutwika mm. muri ino minsi tugiye tubona kontenti nyinshi zitegurwa mu buryo bumeze kuri yarine gahongayire yatweretse uburyo atwite ifoto ijya hanze ibintu biravugwa biravugwa biravugwa biravugwa kugeza aho tuza kuza kubona yuko arine gahongayire adatwite mu by'ukuri yari arimo arategura indirimbo yiwe ntabwo yari atwite ntese hari ubwo munsi muri kubona amafoto asanzwe gahongayire ameze neza na mozesi rero ushobora gusanga hari akandi gategura urumva mm. uri umuntu yashyizeho ashaka gutwika mm-hmm. urumva noneho birasasa banza umbwira rero ntabwo atwite nawe arabyivugira ko adatwite mm-hmm. noneho ushobora gusanga na mozise rero hari ikintu arimo arategura noneho twebwe abandi bantu bose bakagendera muri sipiriti mm. rino gahongera yifotozanya na musaza we ngo ni umugabo we barajajinga biruka mm. hanyuma mu cyimbo twasanga moses nawe hari ikindi yateguraga se ibyo ari byo byose niba ari n'ibyo yateguraga biriya ntabwo ari byiza ntabwo nkeka ko watwika uri gukora biriya bintu urumva ko Aline Gahongayire ari gukora indirimbo ye arangije yifotozanya na musaza y'abantu batamuzi barangije ngo aratwika arangije anavuga ko atwite yifotoje ifoto afashe ku yifotoje ese uri umusitari ugafata ku nda ni igisobanuro kuko byagaragaraga ko yari n'ifoto wenda cyangwa se ari no gushutinga birumvikana ariko none se ushobora no gukina hari igihe nigeze gukina n'umuntu mu maso mm. sinifotoje se mm. bafotoye abantu ntibambonaga bakirukanka ariko se sinifotoje mm. ntabwo bavuze ngo nifotoje atwite ngo biragize eh, reka turebe niba ari agatwiko ka mozesi ubwo bizagaragara ko ariko ntabwo ari ni icyo ngicyo twavugaga n'ubundi ushobora gusanga na mozesi nawe arimo aratwika twabonye gahongayire atwikira ku ifoto y'uko atwite na mozesi reka tubyirengagize two guca imanza n'ubundi hari uzaca imanza reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu rero ah, ni iki kintu wabwira urubyiruko rwumva yuko kubura amafaranga nta handi ari ugukora ibikorwa bibi reka twirengagize yuko mozesi yakoze biriya kuko hari n'abandi bantu batabikora bari mozesi hari akandi kantu ngiye kuvugiraho mbere y'uko ngenda mm. abasore b'u rwanda mwokabyaranywe mwubahwe ngiye navuze kano kantu nazababara ko nzabikorera ikiganiro mm. abasore b'abanyarwanda basigaye bakabije ku kintu kijyanye no kudakora barangiza bakicara bagatega amaboko bagategereza abagore ba diyasipora mm. Mwa basore mwe mwambabariye mugakura amaboko mu mufuka mugakora cyangwa se mukanihangana mureke kubabaza abandi bana, ni ukuri bisigaye bikabije, hmm. yego n'abakobwa turabikora pe reka kwikuramo ariko hmm. ntabwo bikiri tomaci nk'abahungu, hmm. ni ukuri sindi kwiba ugasanga umusore aricaye mu rugo yigize umujakisoni urumva umusore kugira ngo agire ikintu akora ari kwibaza ahantu hari abakobwa bakuru ahantu abakobwa bagafashe abamama bazaza mu gihugu bavuye hanze abamama bapfushije abagabo mwa basore mwe ndabinginze umva bisigaye bikabije mukarya imitima abana b'abakobwa bari hanze bakaboherereza amafaranga bamara kubohereza amafaranga mwarangiza mukayakoresha n'ibyo bita ngo sirayi kwini hano i kigali mwa basore mwamba mwambabare mukihangana ni ukuri uri umugabo umeze uko nguko nta kintu uzageraho mm. iyo ni inama yawe ni ukuri niyo ngenda natambukije buno butumwa nari kubabara mm. ibyo nabwira nyine abasore naho gutekereza ngo bazajya gutinga nabona amafaranga fasiti tekereza uti nusaza uzasaza ugitinganya hmm? Hmm. ese utekereza ko aho hantu bazaba bari gutinga hatazagera aho ngaho kubera ko atari Imana yageneye nihamara gusazaho bizagenda gute uzabaho ute se utagikorera ayo mafaranga rero nabwira abantu ntibabireke ntabwo ari byiza pe hmm. inama ya nyuma kuri rebeka inama nagira abantu muri rusange na mozesi mozesi buriya hari ibintu twita kwiga urumva biba byiza iyo udakoze ropesaje ukiga iyo umunyabwenge icyo kintu urakiga neza ntukore ropesaje ngo ujye gusubiramo mm. iryo somo wenda waba warakoze wararyize ariko utararyize neza mm. so ah, nanone bibere n'abandi urugero sibyo mm. cyangwa yego bibere n'abandi urugero babipangaga sibyo twagiye tubona amavideos menshi cyangwa amafilime menshi arimo abana b'abakobwa barimo barakoresha bambaye ubusa mm. muri iriya minsi murabizi ko ari byari ibishego mm. ibishego byari turufu ku bantu bafite amacanga mm. bakaza bagereza umwana w'umukobwa ukamubwira icara utandabuje bakunze ko ibintu bitakibaho ikariso iba igaragara ntabwo nizi ko bitakibaho ntabwo mbizi <laughs> ntabwo mbizi byaje ndavuga noneho ati wicare isutiya iba igize neza igaragara si so um, bakabashukisha wenda nko guhumbi makumyabiri rimwe na rimwe ntibabigire kuko hari abantu baba bashaka gukina amafilime si bakabura uburyo bakumva ko bafite tarensi bakarumva ibyo bazikinisha urumva rimwe na rimwe niba banafite n'izo talenti gusa umuntu uje kubatora akabatora bitewe n'uko bari redi gukora ikintu cyose umuntu abasabye sibyo so abantu benshi niyo bagiye kugukoresha wenda iyo uri muri odishoni bakakubwira ngo ese iki ngiki wagikora ese iki ngiki wagikora ni uko baba bagira ngo niba wagikora sibyo ntabwo bivuze ngo igihe cyose ibintu by'ibishegu biza imbere niba wumva ko utari bagiye kwambara ubusa imbere ya kamera hmm. rero abantu ntibakumve yuko kugira ngo ajye kwerekana isura yiwe sibyo basi niba ari isura niyerekane intanga cyangwa se hasi hariya ni purayiveti yo purayiveti hmm. nta wundi muntu ukwiye kukubona ni ibintu bi purayiveti kamera umuntu utakuzi ntabwo ari ingenzi yuko abona ubusa bwawe sibyo rero ikintu nagira abantu b'urubyiruko kuba badafite akazi kuba badafite amafaranga sibyo bajye basenga sibyo imana niba itanga ibyo byose babone akazi keza sibyo bakore ariko pani ibintu byo kujya kumva ko ikintu kibi cyane none ikintu kibi cyane umwana wawe ashobora kuba yabona ikintu kibi cyane famiye yawe ishobora kuba yabona papa wawe papa wawe kukureba ubusa ukabwerekana kuri kamera sibyo um, ba burada bawe bagiye kwinjira ugafunga icyumba sibyo ariko uri kubyereka isi kandi nabo bashobora no kukubona ibaze ko ushobora no kugira isoni zo kwerekana ikintu wakoze sibyo rero ntabwo ari ibintu biba ari byo niba ukoze ikintu kora ikintu gituma uba purawudi yacyo ntiwumve ko ngo kubera bagiye kuguhereza ibihumbi makumyabiri cyangwa uduhumbi dutanu ubu uduhumbi makumyabiri twa tundi ni ba bandi bakaze <laughs> sibyo kugira ngo umuntu umutipe ari kuri kamera cyangwa se afite microphone like that sibyo we arimo arakora icyo ngicyo ntabwo nta muntu uri burebe ku isura sibyo just ikintu we bari burebe ni iki ni umuntu uri umutumirwa umuntu waje ni we bari burebe wa wundi ufashe microphones cyangwa se uwo ufite uri kutwumva sibyo uri aho ngaho cyangwa se kameramani mufite uruhare mwebwe mushaka kuzamura ibyanyu ariko muri kumvisha ngewe mwoza gutyo sibyo yego so inama rero nagira urubyiruko bajye bitondera ikintu bagiye gukora cyangwa se ibintu bagiyemo ibyo ari byo byose ntibakumve ko ibintu byose bije byirukanka ari amahoro si sibyo bajye basenga bicare kandi batekereze bitondere kwiga icyo kintu sibyo kandi nanone nibagira imana cyangwa se ibyago bakakiga ntibakorere pesaje mm. kuko isi nimba irigisha nyine bibereyeho kwigisha natwe turiga sibyo ibyo ngibyo urubyiruko rwitonde mozesi wihangane ku byakubayeho ntabwo mbizi ariko nanone nizere ko wize utazasubiramo pesaje ukazisubira kwiga ugasubiramo rya somo watsinzwe cyangwa se ntabwo mbizi niba yaritsinzwe ariko kuri njyewe numva ko yaritsinzwe kubera ko yahombye byinshi sibyo se nta muntu uramutumira hari umuntu uramutumira niba ah. baranamutumiye ndetse niba yanga interiviyu wenda ya none ni impamvu ndi kuvuga gutyo sibyo kumutumira basi bamuha n'amafaranga y'ubutumire ko bakamutumira sibyo hmm. ahubwo ari guhereza abantu amagambo yo kuvuga nk'ubu ngubu twiyo twamuvuzeho sibyo twamuvuzeho niyo femu nyine niyo femu ariko mu hmm. gihe kibi nyine yahombye byinshi ibyo bintu yakoze ntabwo byamuhaye amafaranga kuri pepike pepike yamubonye ukundi sibyo hari hmm. n'abavuze ngo bagiye kujugunya imyenda ya moshoni sibyo abandi barayitwika abandi ngo bayitwike yangije burandi byaramwangije kandi sinzi niba akiri n'umuyobozi sibyo rero ni ibintu nyine yize tu ntabwo tumwanga nk'abanyarwanda ariko nyine abantu baravuga kugira ngo nanone bikosore rebeka rurakoze cyane reka tugushimire cyane rero kuba mwitabira ubutumire bwacu na mugenzi wawe abakozi cyane